おいデスペラードてめえ昨日あんな勝ち方で生きがってんじゃねえぞ調子乗んなよああ熊本シングルマッチ楽しみにしてるよ KES よ昨日の一発聞いたぜまさに魔法のような一撃だったな、はあ、だがな俺と真田によって支配されたこのベルトが お前ら化け物を食いたがってるよ <laughs> 熊本でこのベルト KES が食われる姿をとくと見届けよう地獄のカウントダウンはもう始まってるぜよく覚えとけ This is evil! i s evil 全てはイービルだまあ前も言いましたがインターコンチネンタル王座は必要のないタイトルだと俺はいまだに思ってますよじゃあなぜ今回鈴木みあ失礼しました 王様の持つインターコンチネンタル王座に挑戦するのか、まあ、発表されてしまったからっていうのもあるかもしれないけどでもリング上で言った通り宝物を失ってしまった王様そして鈴木軍が一体どうなるのかいや俺は興味津々ですよ。 今までインターコンチネンタル王座戦何回もやってますけどね今までで一番テンション高いですよなんせ王様が裸の王様になってしまうわけだからねそしてもしかしたら鈴木軍で何か動きがあるかもしれないよだって王様の部下であるザック・セイバージュニアに俺ニュージャパンカップ1回戦完封負けしたわけだからね その俺に王様が負けたとなったらこれは一大事だよ鈴木君何か起こってしまうんじゃないのそれを見たいねそのためにもインターコンチネンタル王座あなたが言う宝物熊本で奪ってやりますよまあ鈴木軍のその後楽しみにチェックしてるよアディオス なんで結局やりてえんじゃねえかお前は俺から動かなければ何も自分から発することはできないそう全て全て誰かが歩いた後落ちてるものを拾ってそいつに向かって言葉を投げかけてるただそれだけだからな このシリーズ始まってお前ら思い出してみろん思い出してみろ思い出せばすぐ分かるはずさ内藤よさあ口八丁手八丁次は俺の何を拾うんだそう俺は王様だからな <laughs> たくさんのものを落としてやる全部拾えばいい 拾えばいいそう俺の前に俺の前にそうこれを拾いに足元にすがりつけばいい、うん、そして俺に命を超えばいいワンツースリーの前に俺の前で命乞いをすればいい。 なあお前もかお前もかお前もか、